嗨，我现在呢在西湖站附近，等等呢，我要跟我的好朋友们一起吃午餐，今天就陪我们一起吃饭吧。那我们就一起走去餐厅喽。今天我们要吃的餐厅就是这间。 可以啊，我们决定了，我再来个吃啊。那我我完全不知道他们点了什么，跟你们一样。我们等一下就看着办。那你就一个奶茶，好不好？ 道有点重，所以喜欢桂圆的人应该会蛮喜欢这一杯的。然后他们最喜欢这一个流程跟芒果，他们推荐。